jasur erkeksiz seni bundan yonib shu oyda emas seni o'lsa o'lyapti bu aqlini qarang buni xiyonat zapal zino. Bu uchalasi bir-biriga uzluksiz bog'liq. Bugungi video 18+ video bo'lib, ushbu videoda iloji boricha kattalar tomosha qilishligini va yoshlar agar oldida bo'lsa, yonidan haydab borishligini iltimos qilaman, chunki bu videoda haqiqatan zino qilayotgan bir pallada zapal bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, ushbu video bilan biz kimdir kamsitib, kimdir ustidan kulish niyatimiz aslo yo'q. Faqat xiyonat qilmaslikni, zino qilmaslikni va eng asosiysi zapal bo'lmaslikni sizlarga ogohlantirib qolamiz xolos. Aziz yurtdoshlar, bu video kengroq tarqalib, iloji boricha insonlar baxtli bo'lib, zino qilmasdan yashasin deganlar bo'lsa, bittadan like bosib, o'z ovozini berishligi mumkin. Yo'q, ukam, men gunoh qilishni sevaman deydiganlar bo'lsa, bemalol dislike bosib, o'z ovozini berishligi mumkin. Hammamiz mana ko'ramiz. Like va dislike qarab e, javoblarimizni bilib olamiz. Demak, aziz yurtdoshlar, kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni va eng asosiysi kapal bo'lgan insonga yoki o'sha billayotgan juvonga yoki o'sha yerdagi janjal qilayotgan qizning ya'ni kelinchakning onasiga qandaydir fikr savol javobingiz bo'lsa kommentariyga yozib qoldiring chunki ushbu videoda ular albatta tomosha qilib sizning fikringizni o'qiydi demak videoni boshlaymiz Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz ayni onda Max Madiyev kanalidasiz. Aziz yurtdoshlar, agar kanalda mehmon bo'lsangiz, aytib o'tganimdek, obuna bo'ling va eng asosiylaridan biri kommentariyga o'zingizning fikringizni yozinglar. Sizlar ushbu masalaga, ushbu muammoga qanday qaraysizlar? Hozir video to'liq qo'yib beraman. O'zingizlar ko'rib, haqiqatdan izoh qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Ushbu videoda er boshqa bir juvon bilan kvartirada qilishayotganda, bo'lishayotganda, e, jinsiy aloqa bilan shug'ullanayotganda, kitobiy qilib aytganda, kelinchakning, ya'ni o'sha erning haqiqiy xotinini, ayolini e, o'zi va albatta u yerdagi vorzakon e, opasi va yana ukalari bilan kvartiraga bostirib, spalishni spalnidan ushlab chiqdi. Hozir o'zingizlar ko'rib, albatta fikrni kommentariyga yozasizlar. Marhamat. qochib ketmasdan qayerda o'tiribsiz bola yaxshi jalal jalamasang nima dedim ambashara nima dedim nima dedim sanga jalal nima dedi to'yxonada sanga menga qo'dak kerak boshqardim buni ikkita bolasi boru guldek xotini boru sanga shunchalik kerakmi qo'tan kerak emas kerak emas buni ikkita bolasi bor rolik qolgan bir umr qarqavatsan seni jala jalab yurtingni qilmaysan jalabligingni albashara attingni qara jasur erkaksiz. seni bundan yona tushib oyda emas seni o'lsa o'lyapti bu attini qarang buni asqar kimni sikmagan buni qonini olmay jasur yonini olmay emas Azar ko'rdingmi? Shuni Yebam, do'q. qara, o'g'lingni qara. O'g'ling guldek, guldek bolani tug'ib berdi. Afzalmi shu? Issiqni aqli yengchi, aqlimasini. Ochga. Aminni tepib yorvoringmi, jala? Ha? Nima dedim senga? O'tirib gapir. Sen to'xta, to'xta. Mayga futbol kirish kerak desa, sen mani xo'jayinim bo'ladi dedingmi? Sani xo'jayining bo'lib qoldimi? Ambashara Tanga water. Ah? Ah? Tanga dotib tapchani aminga tiqiyma. Ah, o'ta sirangga aminga. Ho, karilyapti deysiz gapir. Mana biladi mana qanaqaligimni jasur. O'ynashmaman bilan. Sekin gapir. Taqlim ho, onasini. Onasi bilmaydi, opam bilmaydi. Yo'q. Yurmasang amirni yeb yuribsanmi deb chala. Ishlab yuraman, opa. Nima ishlab? To'xta. Vaqting sayinga kirib nima dedi? meva qidirishimiz kerak mani xo'jayinim bo'ladi o'n birda keladi deymi dedingmi jala aytdingmi sekin arizovchi e buni guldek onasi bor ikkita uvol qilmasdan qanjiq ikkita qizing bor qanjiq yurmasang nima keldi yoningga bu sizga qoladi maza qilgani a san nimasi uchun san oilasi boru nimaga oilasini buzyapsan jala attingni qara jasur seni senimi afzal ko'rding nimada aftini qara mana buni buni buni o'zida borda buni qarajasin oyday bo'lasan xabarchisi bo'ladi guldek farzandim bor ikkita ahvolini qara oyday filmda chiroyli bo'lsa yurmaydi qarshiligim yo'q ahvolini qara aybi bor ekan malikani nima aybi Men aytdim hozir ayt aytasan aytasan aybi bor dedi ayt nima dedi Sen... bor insofda Allohim o'ziga bersin deb qolamiz. Albatta ushbu gunoh uchun o'zi javob beradi. Lekin menga yetib kelgan xabarlar ichida faqatgina bu emas, balki hozir yana bir video rolik bor. Nima deydi? Hoja aka, katta-katta oq soqol yosh yosh kichkina endi boshlayotgan fohishalarga tegajonlik qilgani haqida balki ko'rganlar bordir balki yo'q ushbu e, masala bo'yicha ham siz ham fikringizni kommentariyga yozib qoldirishingiz mumkin aynan ularga bo'lgan e, fikringizni chunki bular ham shu videoni ko'rib e, kommentariyaga e'tibor berishadi marhamat Naqmi qilmay ham qichib ketib qoldi Men ham kuchadimi akadan kelsak bilasanmi acha erkagini o'zganda voy to'g'rimi opa ber sana yaxshi yotgin kelib qoladi mana yotgin kelib qoladi o'sha berdi yuragingga kelib tur tog'a tog'a sho'x ekansizda sho'x ekan sho'x ekansiz sho'x ekan bo'lganmanda kampir ketib qolgan kampir o'lgan voy kampir o'lgan deb so'rayapmanda kampir bo'shalib olaydi oyoqlarim <laughs> ajoyib bo'lib ketyapti-ya. Ay, shu ha bo'lib ketdi. <laughs> kechakeli o'tdi kampir kasalni bo'pti yo'q turganda kampir nima qilasiz to'g'a man o'ttiga yuqoridan qilmayman nimaga qarish maza qilmangda qarang bu bo'lmasam o'ttiz beshga kirgan tog'a qaysi man ellikka kirsa ham mayli men qilsam tog'a tog'a tog'a asli bitta qo'ying Toruz deydiryapti. Ha, toruz deydiryapti. Gapiring, gapiring, gapiring. Allah Allah toruz deydi. Toruz deydi. Ajin Gapirmaysizmi, davas? Nima nima gapirmayman, gapiring. Nima gapiring? Rashq gapiravering, tog'a. yaqinda ishib ketyapti o'qalab qo'ying o'qalab qo'ying o'qalab ko'kraklaridan ko'kraklaridan e tog'a pastdan chiqaman e? so'rab o'tirasizmi tog'a man erim bo'lmaganda o'n yil tog'a o'n yilda bo'lganda shap quchoqlab olardim quchoqlanmaysizmi quchoqlab bo'lmagan quchoqlavering so'rab o'tirasizmi indamaydi javob ko'ring siz bir albatta andijonda juda ham go'zal havo o'ylaymanki shunday go'zal havoda sizlarda настроениялар kayfiyatingizni buzib qo'ymadim bunday videolar bilan degan umiddaman albatta nima bo'lganda ham sizlarning fikringizni izohingizni kommentariyadan shaxsan o'zim o'qib qolaman aziz yurtdoshlar siz max kanalda bo'ldingiz agar obuna bo'lgan bo'lsangiz albatta kelgusi videoda globalniy mavzularda video qilishga harakat qilaman rahmat e'tibor uchun sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldim